soy un genio, don Vasco. Mi nombre es Kanamichi Sakurai. Ellos son lo máximo en el deporte del baloncesto. Ellos son la nueva sensación en dibujos animados. Aquí va una clavada espectacular. Un torneo que además de sorprenderte, también te hará reír. Ya está aquí Slam Dunk. A partir de ahora comienza el juego. De lunes a viernes a las 5 y media. Lo mejor en dibujos animados. Chilevisión lo tiene.